दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप वीडियोस अपलोड करते हैं और आप थंबनेल बनाते हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाऊं और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करूं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सलूशन लेकर आया हूं कि अगर आपके पास मोबाइल है लैपटॉप नहीं है पीसी नहीं है और आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हैं और आपको अभी तक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बनाना आया तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का थंबनेल चाहिए या फिर ऐसा थंबनेल चाहिए या फिर ऐसा थंबनेल चाहिए तो आप बिला आसानी और थोड़ी सी एफ़र्ट करके आप अपने मोबाइल के ऊपर एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं तो थंबनेल कैसे बनाते हैं इसके लिए कौन सी ऐप चाहिए ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा तो चलें जी हम आज की वीडियो शुरू करते हैं क्लिक ये हमने क्लिक कर लिया अब आपने इसका थंबनेल साइज सिलेक्ट करना है अब थंबनेल साइज़ आप कैसे सिलेक्ट करते हैं ये थ्री डॉट्स में जाएंगे और इमेज साइज़ में गए हम ये आपको नज़र आ रही है उसके बाद यूट्यूब थंबनेल का आपने हेडिंग दे देनी है उसके बाद उस पर क्लिक कर लेना है बारह अस्सी सात सौ बीस हाइट सात सौ बीस विथ बारह अस्सी इसको हमने ओके कर दिया अब ये YouTube थंबनेल का साइज़ हमारे पास आ गया है अब YouTube थंबनेल का हमारे पास साइज़ आ गया है अब आपने क्या करना है इस पर हमने सबसे पहले काम करना है बैकग्राउंड हमने चेंज करना है इसका अब बैकग्राउंड में ये प्लस का साइन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा इसको आपने क्लिक किया फ्रॉम गैलरी अब आपने फ्री बैकग्राउंड जो है वो आपने डाउनलोड करके रख लेना है गूगल से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो ये बैकग्राउंड में चले गए कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये देखें जी ये देखें इसको आपने ये आपने स्क्रीन के ऊपर लगा लिया हमने ठीक है अब आपने क्या काम करना है जी अब आपने इसके ऊपर एक और बैकग्राउंड लेकर आने हैं जिसके ऊपर हम राइटिंग में लिखेंगे प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें तो दोबारा हम गए फ्रॉम गैलरी यहाँ से कोई एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया अब आपने इसकी रेशो लिखनी है सिक्सटीन रेशो नाइन ये देखें जी आपने इसको ऊपर यूँ किया और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने ये प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये देखें यहाँ हमने लिख लिया अब इसके ऊपर हमने लिखना है दोबारा आप प्लस के साइन पे गए टेक्स्ट का बटन दबाया इसको डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें तो अब आप ये देखें ये अब उर्दू में गए ये मैंने गूगल डू और गूगल कीबोर्ड उर्दू का होता है या इजी टू उर्दू कीबोर्ड आप इंस्टॉल कर लें उसके बाद ये ऑप्शन सारे आपको मिल जाएंगे अब यहाँ उर्दू में इसको हम ये माइक का बटन दबाया अब हम थंबनेल को इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए दोबारा गए इंग्लिश में गए यहाँ थामने लिख लेते हैं ये आ गया जी ये हमने ओके किया अब इसको क्या करना है जी थोड़ा सा इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं फ़ॉन्ट चेंज करते हैं जी ये ए में चले गए नीचे आपको ये नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट में गए इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर लिए आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं कोई भी मर्ज़ी से आप इसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं मैं जी यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये हो गया मैंने इसको ओके किया उसके बाद हम फ़ोन करने के बाद अगला हमारा स्टेप होता है जी लाइन स्पेसिंग तो इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे ये देखें आप ऐसे करेंगे ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नज़र आता है इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ये देख लें जी ये आपने कर लिया उसके बाद अब आपने क्या काम करना है स्ट्रोक में आ जाते हैं ये हमने स्ट्रोक लिखा जी स्ट्रोक लिखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इसको ऐसे बना लेते हैं ये देखें जी प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ये देखें कोई भी कलर आप रख सकते हैं रेड रखें ब्लू रखें ये मैंने ब्लू रख दिया इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा ये कलर ग्रेडियंट में क्या होता है आप ये देखें ये ग्रेडियंट में ऐसे हो जाएगा तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसको ये आप ये कर लें जी थोड़ा सा इसको इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लेकर ले आते हैं ये देखें ये हो गया उसके बाद अब ये शेडो है ये देखें शेडो में ये होता है कि इसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो थोड़ी सी वाजे हो जाती हैं तो आप देखें या आप इसमें कलर सिलेक्ट कर सकते हैं ये देखें मैंने बाउंड्रीज़ को येलो कर दिया आप देखें थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल नज़र आ रहा है इसको थोड़ा सा इसका हम साइज़ बना कर लेते हैं इधर कर लें और जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं इसको लाइन पे लिखा ये देखें अब आपको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक नज़र आ रहा होगा उसके बाद अब आपने क्या करना है इसके यहाँ आपने यूट्यूब का लोगो लेकर आना है ठीक है तो यहाँ हम गए वो भी आपको फ्री गूगल से आपको मिल जाएगा वहाँ से आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है तो मैंने सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है ये देखें यूट्यूब का ये ये आ गया ये आपने इसके साथ लगा देना है प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये इसको हमने छोटा करके ये जितना आप अपने हिसाब से ये देखें जी ये आ गया अब उसके बाद आप थोड़ा सा ये वाजे नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको वाजे कर लेते हैं कैसे दोबारा जाएंगे इधर ये देखें जी यहाँ गए यहाँ जाने के बाद अब आप ये देखें इसको इसका जो बैकग्राउंड है उसको देख लेते हैं जी ये देखें इसको हम थोड़ा सा कलर इसका स्ट्रोक आ गया उसके बाद शेडो में चले गए ये देखें जितना आप जितना आप अच्छा बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कर लिया उसके बाद अब आपने एक और काम करना है अपनी पिक्चर यहाँ लेकर आनी है पीएनजी के अंदर अब दोबारा गए यहाँ आपने देखें थम नेल के अंदर चले गए हम लोग यहाँ पे आप अपनी पिक्चर कोई भी लेकर आ जाएं ठीक है प्रोफेशनल पिक्चर लाने के लिए तो मैंने अपनी ये बना के रखी हुई हैं सारी तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी ये रख लेता हूँ जी जैसे ये आप आपको नज़र आ रही है जी तो यहाँ पे ये देखें ये हमने इसके साथ रख ली ये देखें जी ये हो गया जी आपने इसको ऊपर नीचे जहाँ मर्ज़ी साइज़ रख दें ये हो गया जी उसके बाद ये आपने जहाँ जिस तरफ इशारा करना है वहाँ आ जाएगा ये हो गया जी अब आप देखें इसके ऊपर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो ये देखें ये अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं साइज़ इसका ये YouTube को हम साथ लेकर आ जाते हैं या आप इसको आगे पीछे जहाँ मर्जी सेट ये देखेंगे ये हाथ का इशारा भी यहाँ हो गया अब आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें ये कुछ इस तरीके से आप प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखें यहाँ चीज़ हो गई अब हम ये लिख लेते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर ठीक है ये हम लिख लेते हैं ये हम इसको दोबारा जाएंगे टैक्स के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल मैं उर्दू में लिख लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि हम पाकिस्तानी में ज़्यादा समझ आएगी अपने मोबाइल ये हमने यहाँ लिख लिया इसको उसी तरह हम फ़ॉन्ट इसका चेंज करेंगे प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये फ़ॉन्ट में चले जाएँ इसका आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रख लें ये अमजद अलवी रेगुलर ये कोई भी आप लिख सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट है ये देखें जो आपको अच्छा लगे वो आपने कर लेना है इसमें ठीक है जी यहाँ हो गया दोबारा हम फ़ॉन्ट में चले गए जी स्ट्रोक में गए ये स्ट्रोक इसको थोड़ा सा हम वाजे करेंगे कलर जो भी आप रखना चाहें ये देखें ये आप रख लें उसके बाद ग्रेडियन में जाएं ग्रेडियन में इसको चेंज करना चाहें ये देखें ये हो गया जी उसके बाद हम शेडो में जाते हैं उसी तरह शेडो में आप अपना इसका लुक थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ठीक है ये बॉर्डर में कलर चेंज करना चाहें ये हमारा कलर रेड हो गया जो भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर देना चाहें जो प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये देखें जी तो ये हमने दे दिया अब आपको ये देखें ये आपको कुछ इस तरीके से थंबनेल नज़र आ रहा है मैं तो आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ आप सुकून से बैठ के अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोफेशनल चीज़ कुछ भी डालना चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ अब आप ये देखें अब आपको ये थंबनेल जब आप बना लेते हैं तो अब आपने इसको सेव कैसे करना है ये आपको ऊपर प्लस के साथ साइन नज़र आ रहा है सेव एज इमेज ये आपने करना है यहाँ आपने कस्टम का बटन नज़र आ रहा है कस्टम के साथ अब आपने इसको हाई पे रखना है वेरी हाई अल्ट्रा नहीं रखना क्योंकि ये टू एम से साइज़ इसका बढ़ जाएगा टू एम साइज़ होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए हाई का जो आम रूटीन में डेढ़ एम की फ़ाइल बन जाती है जे फॉर्मेट रखना है और इसको आपने सेव टू गैलरी कर देना है अब ये देखें ये हमारा प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है ये ऐड चलती है क्योंकि ये फ्री का सॉफ्टवेयर है तो आपने ऐड के लिए थोड़ा सा वेट करना है उसके बाद इसको क्रॉस कर देना है ये देखें जी अब हमारा प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है ये आप कुछ इस तरीके से अपना प्रोफेशनल थंबनेल सीख सकते हैं अब हम गैलरी में जाएंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ जी यहाँ से हम इसको एग्ज़िट करेंगे तो ये गैलरी में चले गए गैलरी में ये देखें जी हमारा ये प्रोफेशनल थंबनेल हमने यहाँ पे ये देखें ये आया हुआ है अब आपने जो वीडियो है जहाँ आप जिस तरह वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आप इसको दोस्तों आपने देखा कि कितना ही आसानी से हमने एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाया जो कि आपको एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये बहुत अच्छा थंबनेल है इसको हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और इसको कैसे बनाता और इसको कैसे बनाया जाता है ये आपने आज की वीडियो में देखा और आप थोड़ी सी एफर्ट करके इसको 10 से 15 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से ये वाला थंबनेल बनाना सीख जाएंगे प्रोफेशनल थंबनेल चाहे आपने किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है आपने अपने किसी भी चीज़ के बारे में समझाना है और किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाना है तो आपने ये वाला प्रोफेशनल थंबनेल अपने ही चैनल के लिए बना सकते हैं या किसी और चैनल के लिए बना सकते हैं और इसके लिए जो ऐप चाहिए वो आज की आपने ऐप देखी जो कि पिक्सल लैब है अब पिक्सल लैब के ऊपर किस तरह प्रोफेशनल थंबनेल बनाया जाता है या आज आपने सीख लिया इसके अलावा एक और ऐप है पिक्स इसके ऊपर भी प्रोफेशनल थंबनेल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको पिक्स आर्ट के अंदर भी प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और पूरा एक जिस तरह यूट्यूब कोर्स होता है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप चैनल कैसे क्रिएट करते हैं और चैनल के अंदर सेटिंग्स कैसे करते हैं और वीडियोस को किस तरह एडिट करते हैं ये सारी मैं ए से जेड तक इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको यूट्यूब कोर्स के अंदर सिखाऊंगा तो आप इस थंबनेल को बनाना सीखें इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका प्रोफेशनल थंबनेल आप बहुत जल्द बनाना सीख जाएंगे विद इन वन वीक के अंदर तो पहले शुरू में मुझे भी नहीं बनाना आता था तो मैंने बार बार इसकी प्रैक्टिस की यूट्यूब कोर्स देखे यूट्यूब वीडियोस देखी और मुझे बनाना आ गया तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें माँ बाप की इज़्ज़त करें माँ बाप को खुश रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद